आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया रावण था दुनिया का पहला पायलट श्रीलंका सरकार करेगी इस बात पर अब अध्ययन जी हाँ श्रीलंका सरकार का मानना है कि रावण दुनिया के पहले विमान चालक थे और उन्होंने 5000 साल पहले उड़ान भरी श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने प्राचीन काल में उड़ान भरने के लिए रावण द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझाने के लिए पहल शुरू की है श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शशि दानतुंगे ने कहा कि उनके पास ये साबित करने के लिए फैक्ट है कि रावण विमान का उपयोग करने वाला और उड़ाने वाला पहला व्यक्ति दानतुंगे ने कहा कि राजा रावण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे वो उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे वो एक विमान चालक थे ये पौराणिक कथा नहीं है ये एक तथ्य है इस पर एक विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है अगले पाँच वर्षों में हम ये साबित करेंगे कार्टून आयके में नागरिक उड्डयन विशेषज्ञों इतिहासकारों पुरातत्वविदों वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जहां बुधवार को श्रीलंका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंदर नाइक स्थित है सम्मेलन में निष्कर्ष निकाला गया कि रावण ने 5000 साल पहले श्रीलंका से आज के भारत के लिए उड़ान भरी थी और वापस आ गया हालांकि कई लोगों ने इन कहानियों को खारिज कर दिया कि रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था उनका दावा